Oke teman-teman Kita jalan-jalan teman-teman Ke daerah Boja Oke teman-teman Jangan kemana-mana terus tonton Kita jalan-jalan Let's go dapat hmm. udah Oke, makasih teman-teman udah nonton channel ini dan jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.